hata kama mlipimia huyu mdosi wangu kura, anapenda nyinyi na mlimpimia, mlipima sana. Sasa nyinyi ni kama kuweka maji kwa tank na mfereji ile ya nusu inchi, ile anatoka tu kidogo kidogo, lakini yeye akiuda serikali amefungulia nyinyi ile mfereji ya inchi sita. Kwa hivyo nyinyi mjue, mkienda nyumbani, mkienda pahali huyu rais wetu William Ruto anapenda nyinyi, na ndio amesema hamwezi wachwa nyuma, na nitaje tu muone ya kwamba hamujawachwa nyuma, na ndio tuwatuelewi wale viongozi ya ODM. Sometimes they confuse us, we don't understand. Wanaenda kwa mikutano wanasema Luo Nyanza imewachwa nyuma, wanalalamika. Haya, viongozi hawa wakishikana kuenda kuona rais kupanga mambo yao wanawafukuza kwa chama, wanasema anaenda kutafutia tumbo yao. What are we supposed to do now? Tufanye namna gani? Because they are complaining that the people of Luo Nyanza are not involved in government. Yet, when a few patriotic leaders seek out the president to discuss the development of Luo Nyanza and your involvement in government, huyu Jalang'osi alifukuzwa alienda kutafuta maendeleo ya watu ya Lang'ata. Kwa hivyo rais, kwa kupenda nyinyi, ameteua your strong sons and daughters into his government, na ni mzuri niwataje hapa, nitaje nisitaje, so that it is clear ya kwamba kuliko kutuma hii watu kwa barabara wakatupe mawe na kuharibu mali ya watu, rais amewaleta kwa serikali wamsaidie, kwa sababu wako na akili nzuri wamekula vitabu sawasawa sawa. Lakini wao pia viongozi nikiwataja hapa, mwambie wakija kuniona wapunguze kizungu kidogo. Mimi unajua ni mtu ya village, sielewi sana, wapunguze kidogo. Cabinet Secretary wetu wa ICT, ile mtandao, mambo ya kisasa ile, wengine sisi hatuelewi vizuri, ni huyu Eliud Walo kutoka Siaya. pigeni makofi. CAS wetu alikuwa gavana wa Nairobi Evans kedero mpigie makofi. CAS mwingine Fred Outa kutoka hapa Kisumu, mpigieni makofi. CAS wa barabara ya Gumbo, mpigieni makofi. PS wetu wa utawala na usalama ile Oburu Odinga alikuwa analia system. So mlisikia akilia mambo ya system, the real system ile yenyewe, ile kazi ilikuwa imepewa Karaja Kebicho, huyu William Ruto, huyu mtoto huyu ya hasola. Hata kama mtu kupigia kura mtu yake ya system ile ya ndani ni kijana wenu huyu Dr. Raymond Omolo. Pigeni ya makofi. PS wetu mambo ya biashara Alfred Kobundo, ndio huyu, mpigieni makofi. Pale Nairobi River Commission Dr. Pamela Olet, pigeni makofi. Huyu Honorable Anyanga huyu mambo ya nuclear hii, hakuna mtu mwingine angelewa isipokuwa Mjaluo. Si mambo ya nuclear ni mzito Rais, nakuomba hiyo kazi ya nuclear usinipatie, siwezane naye. Huyo ndio anasimamia mambo ya nuclear. Pigieni yeye makofi. Kutoka hapo pale, chairman ya Lake Basin Development Authority Bwana Odoyo Owindi, pigieni yeye makofi pale Fish Marketing Authority, mambo ya samaki, Mheshimiwa Martin Ogendo, mpigieni makofi. Pale Kenya Power, Bwana Duncan Ojwang, pigeni makofi. Pale Bwana Diango Were, chairman wa Lake Basin Development Arbitration, pigeni ya makofi pale katika Alfa mambo ya kilimo, bwana Samuel Ongodo, pigeni ya makofi. Bwana Lavida Onjala ni director kwa Lake Basin Authority. Bwana Luke Ombongo Kivida, director wa Lake Basin Authority. Agnes Odhiambo pale Presidential Delivery Unit. Kwa hivyo mnasema bado? Nafikiri hiyo imetosha kwa sasa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Bwana David Kalo, Director wa Lake Basin Authority. Bwana William Omondi pia ni memba wa Lake Basin Development Authority. Bwana Ken Kaunda ni board member wa ICTA na Rebecca Mola ni memba wa Lake Basin Authority, naye Jack Raguma ako pale katika ofisi kubwa, na kwa sababu nimepima sasa, nimeona muko kwa rada, sasa tutabagana na rais muongezwe zingine, muongezwe msiongezwe? Wangapi wanasema muongezwe? Ni maendeleo, ni maandamano? Ni maendeleo, ni maandamano? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana na Your Excellency, hawa ni watu wazuri, tufanye kazi na hawa, tuwaunganishe na Wakenya wengine, tuendelee mbele.